venía toca suma, suma. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para dua apa tadi? Ya, dari Blok ya, terima kasih telah mendengarkan satu besar Semoga nanti kalau kembali ke istananya dengan dalam keadaan selamat tidak ada suatu hal apa apapun. Syukur-syukur kalau sampai sore. ya. Eh, sebelumnya kepada Adinda dan istri, saya ucapkan selamat menempuh hidup barunya. Semoga menjadi keluarga yang sama Bahagia selalu sampai akhir hayat nanti. Kalau selamatnya Pak Kades, izin Pak Nge. Solo sing kalau sakit mawon nggih. Napa Mas diganti? Kurang api niki. Oh. Sok. Yang ini cek sok. Yang lain kawan-kawan dari rasa Bu Puji dan rombongan Bu, ayo derek. Ayo, mulai ya. rosa. Pulau Tegak nih selamat datang kepada para tamu undangan, selamat menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. gimana ini dari ibu-ibu Siji Rabbana salatu Rabbana sejatkan hati kami Rabbana saharga Husnul Khatimah. Hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan harapkan nasibmu Kalau kita bangsaku Pusaka hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan harap الله 음. وسلم وبارك على آلك صلى الله عليه وسلم dan selamat pagi-pagi dan gratis sekalian gimana lanjut oh. dangdutan nggak apa-apa ini udah siang baik dari tamu dengan yang ingin berfoto-foto dipersilakan untuk ke eh, lokasi yang telah tersedia. وسلم على على محمد I'm Allah'a salli I sellim ve barik aleyhi Yeah. أياس بنوري نبي أحمد ظهراني المؤيد بنوري نبي أحمد يا نبي محمد نبي حسن نبي الله يا نبي محمد نبي حسن نبي الله ظهراني المؤيد Thank you. merupakan salawat sebelum kami istirahat sejenak ayo Pak Nurul sama Mbak Sopowi belum ngerti gitu ya Mbak Ratna boleh Mbak Ratna Mbak Devi untuk para tamu undangan selamat menikmati hidangan yang telah tersedia dan yang ingin berfoto dipersilakan yang mau berfoto-foto Wes, siap Oke. Terima kasih kepada Pak Nurul yang telah menerbangkan suatu buah salawat dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Moh Pak Moh kami ucapkan selamat datang yang jauh-jauh dari Sangati Numpak pesawat apa numpak helikopter? Baik di sini kami grup Sipal Kurung memohon undur diri sejenak karena waktu menunjukkan jam 12 kami akan beristirahat sejenak nanti di season kedua kita akan berjumpa lagi Insya Allah jam 1 kita akan mulai kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Matur nuwun Kang Mas nggih. Nggih.